Еще раз повторите. Вы будете уволены, вы знаете за это? А вот это вот уже уголовная статья. А вот это порча чужого имущества. Находимся мы в магазине «Пятерочка» по адресу город Санкт-Петербург, 2 Муринский проспект, дом 10. И продали мне детское питание, которое стоит 39 рублей 99 копеек. Вот, вот такое детское питание. Дата изготовления 13.06.19. Срок годности 12 месяцев с даты изготовления. Также обнаружил вот такое детское питание. Дата изготовления 17.06.18. Срок годности 18 месяцев. Вот такое детское питание. 20.10.18. Срок годности 18 месяцев. вот такое 20 10 18 срок годности также 18 месяцев девушка здравствуйте а не подскажете как делать директор или заместитель директора вам позвать конечно а, а, покупатель требует ее конечно Здравствуйте. Как вас зовут? Кирилл. Очень приятно. Меня зовут Кирилл. Я из общественной организации «Крюша против» город Санкт-Петербург. Слышали такое, наверное, да? Я Нет. руководитель этой организации. Вот. А в вашем магазине сегодня я приобрел детское питание с истекшим сроком годности. И уже намного. Вот это я нашел. Вот это я нашел из моих рук, пожалуйста, 18, 17.06.18, 18, срок годности 18 месяцев у детского питания. Как вы можете прокомментировать этот факт о том, что у вас больше, чем на месяц стоит детское питание, на прилавке продается? Ну, видимо, просмотрели. Просмотрели? Да. Вы целый месяц могли к детскому питанию подойти? Подходит. Или ваш сотрудник не мог подойти? Сотрудники подходят. Да? Смотрят я вот обнаружил больше, чем на месяц, вот еще, детское питание просроченное. Это детское питание с 5 месяцев. Грудному ребенку дают, у которой мамы нет молока. Она его, соответственно, кормит вот этим детским питанием. Не доживать до 6 лет. Конечно. Вот еще детское питание также с истекшим сроком годности уже на много месяцев стоит его. А вот это вот, вот это вот детское питание, вот это, я приобрел даты изготовления 13.06, 19, 12 месяцев срок годности с даты изготовления. То есть вы понимаете, да, что это уголовная статья? До 6 лет лишения свободы за реализацию детского просроченного питания. Это 238 статья, пункт, э, часть 1, пункт Б. Давай палочки. Они уже стукли там давно. еще раз повторите. Вы будете уволены, вы знаете за это? Нет. я А теперь повторите. Что? Э, я говорю, что не имеете права снимать без согласия. Она вообще пьяна, что ли? На работе? Пьян. Она пьяна? Вы в своем уме Уберите сотрудника. Это будет отправлено в офис. Я вас предупреждаю. Я сказала на улице. Этот магазин уже хайпанул из-за тебя. Поняла? Ты это зря делаешь. А вот это вот уже уголовная статья. А вот это порча чужого имущества.

дата изготовления 30.04.20 годен до 14.06.20 Уважаемые подписчики, данная селедка у нее срок годности хороший, она годна до 5.07. А, она упакована под вакуум. То есть, соответственно, здесь попал воздух сюда. еще одна селедка тоже годности хороший, но упакованы под вакуумом. Так, вот эта селедочка уже, к сожалению, не, не под вакуумом. Она еще и просрочена. Годен до 26 06 20 Так, вот такие креветки дата изготовления 1 4 20 годен до 30 06 20 года открытие просроченных креветок. Ой. Так, лежит вот такой вот филе сельдь чем? Смотрите, а, здесь лежат хорошие сроки годности. А третья лежит уже с истекшим сроком годности до 29 на 6 20 года. Еще одна упаковка с истекшим сроком годности. Еще одна. Вот. И эта девушка, которая нападала на меня, она мне кажется ответственна вот за этот отдел. И, кстати, здесь еще лежат вот такой вот морской микс. Дата изготовления 29-3-20, годин до 27-06-20. еще один микс до на 27.06.20. Еще один микс. Так, дорогие друзья, вот такие вот крабовые палочки. Первые два лежат нормальные.

А, если честно, я уже собирался уходить домой. Вот. И тут я обнаружил. Дата изготовления 28.02.20 годен до 28.04.20. Напоминаю, что сегодня у нас 2 а, июля. Еще одна 28.04.20. Так, это уже до пятого месяца, ноль 29.05.20. Еще одну. такой йогурт. Дата изготовления 30.05.20, годен до 20.06.20. Так сделать. Нет. Стоит вас так? Нет. А. Или это подождите, я... Нет, я на кассу... Это я будет каждая упаковочка, все это делается это. Вы меня слышите? Я вас слышу. Вы нарушаете мой бизнес-процесс. У меня реально нет времени. Я вам... А вы я... сейчас сейчас, на сегодняшний день и на сегодняшнюю минуту тратите... Вы что, меня сейчас снимаете? Конечно. Вы меня не можете, нет. а, интересно, какой статьей я вас не могу снимать? А почему вы должны меня снимать? У меня есть, соответственно, Конституция Российской Федерации, 29 статья, пункт 4. Еще раз, на основании которой я имею право снимать. Да? Ну, да. Еще раз. Вы сейчас хуже себе делаете. Я опять. хуже? Еще раз скажите, на основании какой статьи 29 к... 29 статьи Конституции Российской Федерации, mm -hmm. пункт 4. Если вы не знаете, можете ознакомиться. Нет, я не знаю. Хорошо. Ну, можете ознакомиться Хорошо. в интернете. Плюс еще а, Гражданский кодекс. Послушала. напротив, город Санкт-Петербург. Сейчас находимся в магазине «Пятерочка» в Красногвардейском районе, Среднеухтинский проспект, дом 3, корпус 1. Мы нашли майонез в большом количестве просроченного. 16, 11, 19. Срок годности у него 45 э, суток. Просрочился уже на 21 день. молоко покупаете? А зачем, вызвали, а? зачем вызвали данного, молодого молодого человека, я не знаю. А, и вы из какой организации? Да, покупатель. Покупатель. А почему вы тогда нарушаете целостность упаковки, подписи товар? Ну вот, допустим, вы бардак навели в рыбе, какой риск? Пили, брынды. Какой риск? Ну, пойдем. Пойдем. Пойдем. Я до этого вызвал. За то, что бардак навели, да? Брынды? Где мы мы сейчас, если мы испортили товар, то давайте смотреть камеру. У них есть камера, правильно? У нас был идеальный порядок. Вот в рыбе хотя бы, вот пиво у нас Мы в магазине Аккуратно. находимся 10 минут. Это все так и было. Ну не 10 минут. Давайте посмотрим видеонаблюдение у вас. Есть магазин? Есть. Давайте смотреть. Ну, давайте. Вот пойдемте смотреть видеонаблюдение, как у вас была чистота и порядок в данном отделе. За клевету не хотите куда-нибудь? Нет, не хочу. Писать на вас, а? Нет, не хочу. Вы ну, тогда не надо, так, тогда не надо меня что... обвинять в том, чего не было. То есть у вас никакого предписания от Я покупатель, обычный покупатель. Обычный покупатель. Все. Все, пожалуйста. Хожу по магазину, покупаю товар. Просроченный. Зачем вызвали человека, я не знаю. Оторвали от его работы. Может, это преступление происходит там, здесь. Ну, откуда я знаю? Может, если вы сейчас собираете товар, будете выносить. Откуда же я знаю? Вообще, в своем... Я в своем. Неплохой ну, звонит. Ну Особо, конечно, было. Но меня просто удивило. Вообще, мама будем утилизировать. Спасибо большое, что приехали. Вот, пожалуйста, сок GSM с мякотью. Очень любит его детишки все. Вот посмотрите дата. 16.07.19 года и до 16.01.2020 э, года. Сейчас уже идет 2 а, февраля, то есть уже просрочка, пожалуйста. Откладываем. В общем, ребята, смотрите, мы нашли просроченный товар 19 8 19 срок годности 5 месяцев и смотрите какая у него прекрасная красота внутри я думаю это будет Life. Это будет очень вкусно. Так, это у нас одно. у нас есть еще Кока-Кола, которая была изготовлена 31 12 19 срок годности 1 7 19 так потом у нас есть еще чудо йогурт всеми любимый чудо йогурт срок годности у него 27 01 20 также у нас есть Пиво. Пиво. Кто любит пиво? Сразу признавайтесь, люди, кто любит пиво. Я не любитель, я не пью, но, видимо, придется пить. Срок годности, дата реализации у него 18.08.19, срок годности 15.01.20. Так, что у нас еще есть? Так, есть у нас еще соломка. Соломка есть. Конфеты отставлю. Здесь соломка. Вот такая соломка есть у нас. А, дата реализации ее а, 30.08.19 и срок годности у ней 3 месяца. Алло. Елена Павловна, ну, здесь коробки, это самое, как его, собирают в телегу все. Ну, то есть наводит бардак вообще. Какой, 0,2? Мы наводим бардак. О, хорошо, сотрудников полиции, давайте мы сразу напишем заявление по продаже просроченного товара. А, шоколад э, «Россия. Щедрая душа». Дата изготовления 24.04.19, годен до 19.01.20. Вот так вот. Но это еще не все. Вот она. эта шоколадочка по акции. Погнали. Раз. Два. Вот так вот. Вот самый интересный факт, что вот эта просроченная шоколадка, на, получается, там две недели, да, грубо говоря, их было раз, два, раз, два, три, четыре. Вот она отсюда, получается. А если мы посмотрим дальше, то уже до, до 15.05. То есть как бы о а протрочке знают. Ее сюда прям поближе поставили, чтобы люди купили протроченный шоколад. А самый свежий, он вон там лежит. Дата изготовления 10.06.19, годен до 12.01.20. То есть, опять же, они знают о том, что сверху протрочка лежит, а снизу лежит свежий товар, не протроченный пожалуйста, сосиски у нас великолукские, у нас комбинат сосиски просрочены в данном случае. Вот, пожалуйста, дата. Даты 26, 12, 19 года до 30, 01, 20. Сегодня уже второе питание, так что тоже прослежу. Посмотрите целую кучу. Вот, вот это. Вот это тоже все прострочено. Классный миндалем.

срок его годности до 26 12 19 то есть прошлогодний сырочек не продался стоит тоже в магазине и вот еще майонез смотрите сколько майонеза тут наверное 6, 6 упаковок майонеза так сейчас годности майонез пожалуйста до вот срок годности до января 2020 года. Здесь плохо видно, но я не знаю, на камеру видно, не видно, угу. что он до января 2020 года. Сейчас уже февраль. Таким майонезом тоже уже нельзя. Эм, берем, смотрим. 30.07.19 до 29.01.20 смотрите, в, в этом магазине, если люди, вы себя позиционируете покупателя, правильно? Так. А вообще, а почему вы волонтерская организация «Хрюша просто». Как? Волонтерская организация «Хрюша просто». Волонтерская. Документы есть у вас? Волонтер нет документов. Ну а на каком основании тогда? Есть смысле, обычный обычно мы приходим как покупатель. Угу. Имеет право любой покупатель прийти в ваш магазин, это, конечно, если он обнаружил просрочку, он имеет право ее снять по закону. Ну, это он имеет право ее снимать. Конечно. И также по закону может имеет право попросить ее утилизировать. Нарушение Конечно, конечно. Все, все, что от нас будет требоваться. Да, да, да, все, что от нас будет требоваться чтобы вот, ну, утилизировать мы, конечно, надо сказать вам большое спасибо. Ну просто с какой-то организацией или что-то. Ну, к сожалению, это мерчендайзер вам идет вашему магазину. Так, Елена, вызывай полицию, Когда они паспорта не предъявляют. А вы сотрудник полиции, чтобы я вам его предъявлял? они не Да никто не выносит его. Елена Павловна, не собираются они выносить товар, они просят его утилизировать. Нет, это только при нас. Нет. Вот, да, давайте. Вы вскрываете при нас, и все, мы уходим. Не на кассе, значит, давайте в сторону подсобки, вот как говорится. Я вам изначально это предлагал, я говорю, давайте, давайте пойдемте туда. Вы говорите, не нет, ждите меня здесь. Я-то думала, что вы хотите пробить. Пойдемте, пойдемте. Елена Павловна, мы направляемся в сторону... Вроде 21 э, век. Подсобки, да. Вот честно, странные люди. Вы что, в каменном веке живете, что ли? Не понимаю. За комментарии. Всем привет! С вами Хрюша Против, город Санкт-Петербург. Мы сейчас находимся в Калининском районе, а, проспект Мечникова, дом 19. А, по данному адресу находятся два магазина продуктовых. На один из них нам пожаловался покупатель о том, что в нем продается детское просроченное питание. А, поэтому мы сегодня здесь проверяем данный магазин. Первый продуктовый магазин на сегодня будет у нас магазин «Верный» универсам

кожа вскрыта. Нет товарный вид. Так, хочу еще отметить то, что Хрюша против а, всегда соблюдает санитарные нормы, которые предписаны, соответственно. Носим маску и перчатки. Так, а, нашли вот еще вот такое детское питание. Дата изготовления 7.05.18. Будем до 6.05.20. Детское питание с 4 месяцев. И вот еще одна такая же. тот факт, что у вас продается просроченное питание, детское. Что сейчас? Детское просроченное питание. Какое? Ну вот, например, фрукта няня, да? Возьмем. Ну, ну просмотрели, вот значит. Рук. Посмотрели с 6.05.2020 -го ну, так смотрели, года. да, значит. Вот это детское питание. Вот скольки там? Четырех месяцев, соответственно, от 6.05.20. Угу. Согласна. Я представитель организации «Хорошо против» Санкт-Петербург. Вот я сейчас посмотрю у вас просрочку, все, соберу ее и к вам уже подойду для утилизации. Будем скрывать и утилизировать. Конечно, бардак тут капец вообще какой. Это жесть. к сожалению, заходить я не имею права. Здесь будем списывать? Да. Может, уберут. Пришел. Нет, не убрали. Только вот это убрали. А может быть, кто-то и купил. Сегодня снимаем. Так, эти тоже? Да, эти просто можно будет надрезать. Так. Это все выливай. Все это? Все. Наргуль. Вот это тогда на... И вот это вот, в помойку. Вот так, так помыли просто берите. Что-то выбрасывать. Так. 7, 20, 06, 20. Находимся в детском мире. это Охтамоле. Здравствуйте. Как вас зовут? Александра. Александра, как вы можете прокомментировать тот факт, что у вас продается детское просроченное питание? Можно я посмотрю, пожалуйста? Из моих рук. Ну, наверное, просмотрели. Да что ты, черт побери, такое несешь? Наверное, просмотрели с 18.06.20. Вы два дня могли не, не могли дойти. Ну, ну, мы, мы Это детское питание для детей, которых вы сейчас травите. работаете? Только не мешайте мне. Я вам не мешаю. Выявлять про детское питание. Мы справимся. Девушка, это не надо не передо мной извиняться, я не ребенок. Ну вы же на камеру снимаете, вы это выложите. Я вот как раз перед тем... не надо передо мной извиняться. Так идите, извиняйтесь. Чего вы рядом со мной-то ходите? Я хочу здесь постоять. Из моей корзиночки. Вы будете мне запрещать снимать? Я вам не запрещаю. Ну и все тогда. Тогда не надо говорить, что мне вас не надо снимать. И пошла. Детский мир травят детей. Кто возврат сделает? Что еще раз? Возврат кто сделает? Как показывает практика, у нас сотрудники полиции за, 15, за 5 минут не приезжают. Да? Значит, будем своими силами подавать. Можно, пожалуйста, чек, чтобы не осуществить возврат? Вот это вот все вскрыть на видеокамеру. Где будете вскрывать? Вскрыть для чего? Прямо здесь? Вскрыть для чего, чтобы... Чтобы это не попало на прилавок. Хорошо, давайте. Потому что, как показывает практика, не доверяйте магазину. Так, вот я скрываю. будет обратно. ваш магазин я возьму на контроль. в следующий раз еще раз приду. Не найду. Пакет ваш. Он пакет будет сразу делать за него возврат Мне не нужен пакет. Хорошо, а можно мне чек, пожалуйста? Санкт-Петербург. Мы сейчас находимся в магазине «Фасоль» а, по адресу Сердобольская, 5726. Буквально две минуты в магазине мы нашли почти одну тележку, одну <laughs> корзинку просроченного товара. Буквально за несколько минут я обнаружила целую партию а, просроченного напитка ежевичного таежного от 18 -го. 06.19. Они пытались заклеить дату, чтобы реализовать этот продукт. Он просрочен на 3 дня. Ну, мы нашли карбонат столичный э, со сроком годности от 4.2.20 годен до 20.03.20. Также нашли э, колбаска какая-то у нас тут. В общем, хорошая колбаска. Так, где, где, где, где, где, где? Так, дата изготовления 14.02.20. Срок годности. А, 30 суток. такая вот дата изготовления 28.02.18 срок годности я правда не знаю камера увидит или нет а, так где? М-м-м. два года срок годности так нашли вот такие печеньки Орео а, дата изготовления 3 6 19 годен до 4 3 20 две штучки. Так, мы нашли пиво Амстел. Пока только одну банку. А, дата изготовления 12 2 19 Срок годности до 12.02.20. Сейчас попробуем камеру навести. Угу. Все, камера запечатлела. Продолжаем дальше смотреть. мной была обнаружена детская водичка известной марки, просроченная на несколько месяцев. Срок годности до 24.01.20. Сегодня, напоминаю, март месяц. Нашли пиво Тугарин. Такую вот марку известную тоже. А, так, для даты изготовления 26.07.19 годен до 22.01.20 сейчас март март месяц 19.03.19. Срок годности 12 месяцев. Просрочен на один день. И такого, такая целая партия мороженого. дата, так, где дата изготовления? Дата разлива 04.02.19, годен до 4.11.19. Нашли вот такой детский киндер а, со сроком э, даты изготовления 6, 8, 19, годен до 3.03.20. И такое целая партия. целый парк прозрачного пива. Мы нашли вареную сгущенку вот такую. Дата изготовления 4, 4 3, 19. Срок годности при температуре а, плюс 11 до плюс 20, 20 6 месяцев. Просрочилось еще в прошлом году. Главное, обнаружили тесто слоеное замороженное в морозилке. У него срок годности 6 месяцев. Изготовлен он 19 на 9 19 Просрочен он всего на несколько дней, но это просрочка. Пошли вот такие вот печенюшки. Так, срок год, дата изготовления 21.07.19, Годин до 21.01.2020 2020 года. Сейчас март. март таких у нас спокойно делает целая партия. Да, целая партия просроченного печенья. На удивление, руководство магазина очень вежливое и идет нам навстречу. Поэтому нам подарили вот такую коробку. Уже ничего не влезает. Все полное. Есть. Мы освободили одну корзинку. А, дата изготовления очень плохо будет видно. 0,8, 0,9, 18. Срок годности 1 год при температуре от 0 до, до плюс 25 градусов. Просрочился уже на 7 месяцев и 17 дней. Таких банков всего 3. 3 банки. сейчас белые, а они уже черные. И в магазине ужасно жарко, я весь мокрый, просто мокрый, с меня льется уже все. Ну, падаю головой. <laughs> Смотри. Выжили пельмешки, а, просроченные буквально на несколько дней. Это дата их производства, 19 -е. 09.2019 и хранятся они не более 6 месяцев. Опять-таки просрочены буквально на 2 дня. Нашли каменные зефирки. Вот такие вот зефир. А, дата изготовления 16.09.19.

Произведен он 22.06.2019. И срок годности у него 7,5 месяцев. Он просрочен более чем на месяц. Обнаружили мармелад с овощным и ягодным пюре с разными вкусами, но они все от одной даты. То есть 03.02.20 они были просрочены. Обнаружили детский попкорн, произведенный 12.08.2019 в августе 2019 года. И вводен он в течение 6 месяцев. Соответственно, на 38 дней продукт просрочен, потому что он детской тематикой. Нашли вот таких вот три пачки изюма. Дата изготовления 03.12.18. Срок годности. Э, сейчас, секундочку. Вот, так, так, так, так, так, так, так, не вижу. Не вижу. Так, вот 9 месяцев срок годности. Товар истек уже как 7 месяцев назад. Главное, чтобы была нарушена целостность упаковки. Также, например, у Просто берете и закрываете, у вас остается штейк-код. То, что дальше вы будете делать, это уже как бы на ваше усмотрение. Можете выкидывать его там помыть, можете его оставить и отправить поставщику. Это уже на ваше усмотрение. Может вам помочь с раскрытием? Если кроме вас больше нет никого. Давай. Как вы, короче, заказ? Все, а можно вызвать сотрудника, о, участкового точнее? По какому адресу? А, адрес Невский проспект, дом 91, магазин Дикси. Что случилось? А, реализация детского просроченного питания с истекшим сроком годности. 6 10 2020 срок годности 10 суток товар уже истек Зачем мне патрульно постовой постовой службы, сержант полиции Дубова. Звали участковым? Конечно. Что у вас случилось? Реализация детского просроченного питания и продукта ненадлежащего качества. Сейчас свяжемся. Позвони Вадим, скажи требуется. Я же и только что сказал по телефону. Мне нужен участковый, патрульно-постовые. Вы вообще здесь ни при чем. Вы даже не имеете права описывать этот товар. Ну, только с такой же заявкой. Здравствуйте. Зачем она вас прислала, я не знаю. 12, они нас Я понимаю, что 112. заявителю патрульную постороннего не нужна, ему нужен участковый. Магазин Дикси. Только участковый имеет право описывать товар. Патрульная постовая служба не имеет права. Реализация просроченного товара. Ему нужно описать товар. Изъятию и для передачи в Роспотребнадзор. Для передачи в Роспотребнадзор. Я его утилизировал, акт уничтожения дам. Видите, сотрудники полиции, я уже вызвал, участковый должен будет сейчас прибыть. Все, уже все будет идти до участкового. Это будет все описываться. Это не так просто, вы понимаете? Реализация просроченного продукта, да, это так просто, все взяли, продали, соответственно, и все. Что а, а, соответственно, а, сейчас нашли, вот, а сейчас действовать дальше уже в рамках закона Российской Федерации, вот мы сейчас и будем дальше продолжать. Что уничтожение, это что не в рамках что, закона? Я уже вызвал сотрудника полиции, участкового, для привлечения. 이렇게 네. 보여주세요.